القريب اصبح ما يدري عن قريبه كيف حاله لو يشوفه دق جواله يغير له شريحه الحسد يخلق ما حلاها شبه استحاله والتنافر والتباغض مصدره عاده قبيحه مستريح اللي نهر كل العاده عن مجاله مجلسه مرغوب وقوى وصانا بها عز الجلالة انتبه لا تترك الأرواح من فعلك جريحة انتبه لا تترك الأرواح